ассалауму алейкум құрметті бауырлар ағайындар туыстар мен қазақстан азаматымын осы кешегі қаңтардағы қанды қырғынға байланысты өзімнің жүрегім ауырады сол қаңтарда қанды қырғынның ашылуына шындықтың ақиқаттың ашылуына күмәнім бар назарбаевтың көзі бұл ашылады деп ойламаймын себебі ол судан таза сүттен ақ болып кетті самат па қайрат сатыбалды бар тек жаңғыз кәрім мәсімов болды да ал назарбаевтар әулетінен ешкімнің кінәсі жоқ бәрі судан таза сүттен ақ босып кетқанына ақиқатты қаңтар ә, қарғаның ақиқаты ашылатынына күмәнім бар сенбеймін іштен шыққан жау жаман дейді бізде іште жүрген орыс тілділер орыс пен еврейдің қызына үйленгендер солар бізді құртады алжыған қақпас сексеннің жетуіне келген олжас сүлейменов осы жасқа келгенше қанша литература біледі әлгі әдебиетші болса да екі сөздің басын қосып қазақша сөйлей алмайды сол олжас сүлейменов ермұхамед жетісбаев тоқтар әубәкіров сияқтылар еврей мен орыстың қатынына қызына үйленгендер сол өмір бойы мүсәпір бейшара болып әлгі эмансипацияшыл гендерлік саясатқа жереу етіп гендерлік саясатқа арқа сүйеп эмансипацияға арқа сүйеп әйелдердің қатындардың дамбалына сәждеге жығылып екі оттың ортасындағы әлгі орысша айтқанда влагалище дейді ғой жыныс мүшесіне тағзым етеді өмір бойы одан туған ұрпақ та азғын болып туады жатқан жатырына тартады дейді текті ұрпақ тарамайды тексіз ұрпақтар көбейеді аралас неке ол ұрпақты тексіздендірудің ең бірінші алғашқы шарты ит екеш ит жеті қазынаға иттерді шағыстырғанда мысалы немецкий общакпен немецкий общак шақырғанда екеу үшеу күшік тұрады біреу екеу үшеу көп тұрмайды ал енді дворняшкіге тексіз иттерді туғанда бір э, туғанда дворняшка қанша еттер он бес күшік туады санамарда сапасы жоқ ұлттың азғындануы осы аралас некенің кесірінен әсіресе православ дінін ұстанған орыстар мен еврейлердің православие діні ер азаматты тұқытып кемсітіп басынатын дін православие діні эмансипацияны э, гендерлік саясатты өтіп, еркектің абыройын беделін басынып тұқытып кемсітетін дін халқым осы э, азғынданбау үшін аралас некеге тыйым салу керек тіпті аралас некеге орыстан еврейден қыз азаматтық бермей қазақстан азаматтығынан шығарып жіберу керек онсыз біз алға баспаймыз ең кешегі тоқтар әубәкіров неше қаңтар қырғында одкв әскерін кіргізуге ұсыныс тастады бізде мына бектанов деймін ба қорғаныс министрі басқа бізде ішкі құрылыс әлгі күштік құрылымда отказ бергесінің ә, бұйрықты орындамаған өткенде сырттан келіп одкв әскерін кіргізуге ұсыныс тастаған тоқтар әубәкіров ол қайын жұрты путиннің қайын жұртына арқа сүйеп орысшыл орыстың әскеріне келіп қанды қырғынға қанды қасапқа еткізді соның барлығы сол бір қатынның етегіне тағзым етіп дамбалына сәждеге жығылғаннан өмір бойы сол өтеді байғұс бейшара сол орыс қатынның дамбалына сәждеге жығылып екі ортасындағы жыныс мүшесіне тағзым етіп сарпайная орысша айтқанда влагалище дейді ғой э, тоқтар әубәкіров те ермұхаммед ертісбаев олжас сүлейменов алжыған қақпаста сексен жетіге әлі екі сөздің басын қосып қазақша сөйлей алмайды одан туған ұрпақ қазақ болып қазақтың қауымына қазақтың үйіріне қосылмайды сақ болайық ағайын осы аралас некеден оны сақта біздің елімізде тіл kalsın ötü tül tağdır. thank you